kembali lagi di acara Let's Eat bersama gue Bestran dan di situ kameramen gue Tifa. Nah guys, sekarang kita lagi ada di nasi goreng Haji Yusuf. Nah, by the way ya guys ya, kalian pasti udah nggak sabar banget kan nontonin kita kan. Kalian udah nunggu-nunggu kan kita absen satu minggu, dua minggu ya. Minggu ya segitu lah ya guys. Kita absen dulu guys, karena ada suatu satu dan lain hal dan sekarang kita udah ada di tenda Sunter, guys. Buat kalian yang nggak tahu tenda Sunter, kalian apa? Pokoknya kalian anak Sunter pasti tahu ini tenda Sunter. Dan kita udah sampai di tenda Sunter. Nah, sekarang kita tuh mau makan yang terkenal banget di sini tuh nasi goreng kambing Haji Yusuf. Ini dia tempatnya guys ya. Tempatnya tuh ada di Tenda Sunter. Nanti gue kasih tau alamat pasnya deh. Nah, dia tuh jadi ada di depannya planet ban ya guys, tempat yang ininya, depannya juga. Pokoknya depannya planet ban di tenda Sunter. Kalian kalau mau coba ke sini nanti ada uh, alamatnya di bawah sini. Ya, di bawah sini bener ya. Nah, oke. Okay. Langsung aja kita masuk sekarang kali ya. Let's go. Hello guys. Nah sekarang kita udah ada di tempat makan Haji Yusuf yang itu ada di Sunter. Kalau kalian anak Sunter pasti kalian udah tahu banget Tenda Sunter kasih kalian kan tahu banget nih kan tenda Sunter buat anak-anak Sunter dan juga ini terkenal banget nih di Sunter nih pokoknya. Di sini juga jualan nggak cuma nasi goreng dan mie goreng, dia juga jualan ada sate ayam. Eh, Iya, kan nanti kan ada ini oh, ya. Pokoknya ada sate ayam, ada sate kambing, sate sapi, sop kambing, sop ayam, melontong sama nasi goreng, mie goreng dan pokoknya ada lah ntar gue kasih lihat dan gue juga sekarang udah pesen gue sama Tifa pesen nasi goreng kambingnya katanya sini tuh ngetop banget nasi goreng kambingnya oke kita tinggal tunggu aja mungkin bentar lagi udah mau jadi Tifa dari kanan gue Silakan pakai tripod sekarang karena depan langsung depan langsung gerobaknya guys. Jadi nggak bisa pakai tripod depan. Jadi begini aja kali ya. Ntar mungkin agak diturunin dikit, oke? Okay? Ya. Oke, jadi makanan udah nyampe. Lihat nih. Oke. Nih. Kita kasih lihat dulu nih buat kalian yang mungkin belum tahu yang pasti ya kalian belum tahu kalau kalian bukan anak sunter dan anak sekitarnya anak gading dan anak pokoknya anak sunter pasti kalian belum tahu ini nah jadi yang gue pesen ini kan tadi kalian tahu tuh ini nasi goreng kambing nah gue tadi nggak pakai gue minta nggak pakai sayur request nggak pakai sayur jadi nggak terlalu baik hijau-hijau tapi sebenarnya tuh ada sayurnya cuman gue request nggak pakai sayur nah terus ini ada timunnya dia biasa pencuci mulut terus ini dia kambingnya guys kambingnya ini banyak banget nggak pelit banget kalian bisa lihat ini namanya apa gitu gue lupa terus ini ada wah oh, gila pokoknya banyak banget sih guys tuh banyak banget kambingnya tuh nggak pelit banget dan porsinya tuh porsi gila porsinya tuh baik banget kalian makasih ini jamin kenyang banget deh dan ini tuh ad lokasinya tuh ada di tenda sunter kalau kalian yang anak-anak Sunter atau yang mau ke Sunter tanya aja tenda Sunter di mana orang Sunter semua pasti tahu karena sini tempat favoritnya mereka selalu mau makan oke okay? langsung kita coba ya kalian mari kita coba mari kita coba mari kita coba itu tagline orang sih sama banget itu baru tagline kita guys oke okay? Nah, Tifa di sebelah gue nih dia pesen yang nggak pedes sih Nah, Iva pesen yang gak pedes, gue pesen yang pedes. Tapi pes, pedes aja, gak pedes banget. Hmm. Gua. Enak nih. Ya. Enak. Hmm, Gila, enak guys. Mohon maaf, belakang ada orang. Dikit. Tip, berdua dulu tip. Ada orang dong. <laughs> jujur guys ini enak guys kalau nggak kedengeran maaf ya guys kalau tiba nggak kedengeran mikir di sini hmm. jujur enak guys ngomong dia tuh porsinya nggak pelit banget nggak ada ini banyak porsinya dijamin kalau makan sini tuh kenyang apalagi yang suka minyak-minyaknya hmm pokoknya oh ini masakan ini enak banget sih dan juga dikasih kerupuk kita ya pasti lah ya Indonesia mah nggak pakai kerupuk mah nggak makan ini dia kerupuknya hmm. Oh, iya, iya. Indonesia guys makannya guys kerupuk buat sendok hmm. sini tuh di tenda sunter ini guys tempatnya dia tuh dari ujung ke ujung itu makan banyak makan makanan semua di sini bisa ma kalian mau makan apa aja yang kalian cari pasti gue yakin tuh kalian kalian bakal nemuin yang halal halal oke okay. pasti nemuin kalian di sini guys hmm. enak guys ngabong deh enak banget ya bumbunya tuh pas banget pas banget bumbunya enak banget kalian gak bakal nyesel kalau datang sini Cobain lagi nih kayaknya Gak muat Gedean Gedean Hmm Dulu itu di sini tuh tempatnya terkenal banget ini biasanya namanya ini tenda jadi tenda udah dari ujung sampai ujung dia tuh rame banget ya masih tiap malam ini tuh bukanya mulai malam ya dari jam mungkin jam berapa ya 6an ya kurang lebih jam 6 mungkin jam 5 udah mulai siap-siap mereka terus jam 6 mereka udah mulai hmm. enak banget guys ngomong gue nggak ini gua nggak bisa bohong ini jujur banget tuh ini enak banget nanti setelah ini kita mau tanya tanya nama penjualnya ah kalau nggak sibuk kata dia tenang aja bisa diatur gampang ini kita begini mau tanya-tanya penjualnya Oke okay guys, sekarang jadi uh, eh, gue tadi mau interview sama bapaknya, cuman bapaknya lagi sibuk ya, ya? Iya. Nah, dia lagi tuh lagi lagi sibuk lagi gituin sate, lagi bumbuin sate, lagi pokoknya bikinin sate lah, ini. Nah, jadi sama ibunya aja nih. Nah, jadi yang mau gue tanyain sekarang, nah ngomongnya saya aja nih, Bu ya. Nah, jadi mulai kapan sih ini udah berdirinya? Mulai Hmm, jadi mulai kapan? Dari 92. Nah, dari tahun 92 guys. Ini aku pegang aja, Bu. Iya, dah. Nah, ada. Beli itu uh, ini nama tempatnya apa? Nasi goreng Pak Haji Yusuf. Nasi goreng Pak Haji Yusuf. Nah, jadi itu dia berdiri udah tadi tahun 92. Nah, awal awal mulai itu emang udah dari sini atau sebelumnya di tempat lain, Bu? Di sana, di depan. Nah, jadi sebelumnya tuh nggak langsung di sini, guys. Jadi mereka tuh iya. sebelumnya di depan dulu. Nah, baru abis itu pindah ke sini tahun 2000 pas 2000 pas pindah ke sini ya nah terus di sini tuh makanan yang paling unggul apa sih bu yang paling ngetop di sini apa tuh nasi goreng nasi goreng apa tuh karena ada tiga nih di sini nasi goreng kambing ayam sapi hmm, semuanya sih guys semuanya tuh paling ngetop cuman yang paling sering wah oh, sama mie rebus mie goreng tuh top banget sini sering banget dibeli pokoknya terus semuanya cuman cuman yang paling ngetop yang itu guys nah nah terus juga uh, di sini tuh mulai maksudnya mulai buka sampai tutup tuh jam berapa ya bu ya kalau boleh tahu jam belas apa tuh malam mulai bukanya jam bukanya setengah empat buka setengah empat itu siap-siap atau udah buka udah siap iya, siap-siap nah jadi jam jam empat tuh udah siap-siap jam lima udah buka full dah pokoknya beres udah beres udah jadi udah siap semua terus tutup jam 12 ya jadi tutup jam 12 guys oke okay? jadi mungkin itu aja guys Terima kasih juga buat ibunya yang udah ngeluangin waktunya buat yeah. di interview. Oke, okay. see you guys. Ya, ya, ya, ya guys, oke, okay, jadi kita udah kelar makan di nasi goreng Haji Mam, eh Haji Mam, <laughs> Yusuf. Nah, tadi gimana guys? Masih enak banget kan? ya enggak sih kalian nggak tahu karena gue yang makan pokoknya makanan enak banget makanannya tuh the best banget pokoknya ya kalian mesti cobain banget alamatnya ada di bawah sini nanti kalian pokoknya cek aja langsung ke tenda Sunter berada di ya Sunter di tenda Sunter masa ada di Jakarta Pusat yang eh, tahu dulu pokoknya gitu aja guys oke okay. jangan lupa nontonin terus konten-konten acara dari Let's Eat Happy Day jangan lupa